اكتب تحديث تم تم هذا اقول هنا ابديت يسات نافيجيشن هسه هنا راح يطلع لي مجيب الاي آه، راح اختار ابديت لا قبل هالخطوه how to update أكيد update my device هنا how can I help you أقول update my device Now what do you want to update أقول مثلا need maps يقول لك ابديت your device يو كان سي ذا برودكت فايندينج هذا طبعا وين ينقل السيريال نمبر ينقل السيريال نمبر ظهر الجهاز يصير يم منفذ يم منفذ ال USB هاي ال USB تو اعتقد يصير لاصق ابيض باسود ال serial number يصير هذا الابيض اكتب اس وخط يمها ان يقول لك اكتب لنا بس اول حرفين من عنده هسه انا بالنسبه لي اول حرفين اي واي فراح اكتب هنا اي واي طلع لي هذا الجهاز عندي انا again this is my device do you want to uh, do you have لازم نصبر مع هذا البرنامج قال نو عمود يطير هذا البرنامج حتى نصبر خلينا نصبر البرنامج هذا طبعا بعد ما خلص نقول له اوبن كنسل هاي بس خيار بالغلط هسه هاي الوجه مالتك اللي هاي اجري انستول انتخابياته كونتري شوف موجود بلد العراق لو ماكو لو ماكو جزء اختار امريكا او اي بلد قريب للاسف ماكو نبقى على اختيار افتراضي start connect with computer start command لا احنا داونلود ابديت ما كمبيوتر كومندد داونلود داونلود وكمبيوتر ما احتاجه بس هذا الجزء احتاجه اوكي نرجع بالله هنا do you not have yes انا اقول yes to download update your map select an option below with yeah, I get get a different device to download اه اكو فيديو خاص بي نشوف جزء ما نحتاج الفيديو اقول له accept اعتقد انه لازم اسوي حساب ايميل ادرس نختاره أصوات شو تسوي بجنس ذكاء وأنثى شو راح يتغير مثلا واحدة بس تريد مجرد تسجل الجسم هاي أعتقد لازم أربط الماوس هنا نعم، شهدنا first name أحمد box name buffer select country هاي تحكي لي الدول نختار العراق أو حسب المكان الدولة اللي بيها هاي ما احتاج الخطوة إلى create account اوكي هسوي له add device connect هسه اربط الديفايس مالتي هنا نكتب حاسبه واكتب من ورا جهاز هسه ربطنا بعدها connect your device directly using cable supplied with switch your device on only use the اوكي هسه احنا ربطنا شنو المشكلة بعد؟ ها سويتش آه، ديفايس اوكي تمام كانك لازم اخلي فتره اعتقد هذا يقول قلنا تو اد do you تو اد لا ما يلا خلينا اعطيه اسم افتراضي توم توم عاد we are sorry something went wrong code not supposed to add request god please اي اي اي اي اسم عشوائي اوكي هسه راح يبحث بالجهاز عن تحديثات جاي يحدث هسه عندي بالجهاز هذا حاول لا تفصل الجهاز اثناء التحديث هنا طلع لي جهاز checking for update مرة ثانية قاعد يعني يحدث هسه هو تحديث ثلاث دقائق حسب سرعة الإنترنت أعتقد finishing up يعني كيما يلبس جاي ينصب بالتحديث يقول you are ready to go الجهاز مالته يتحدث تحديثات آه وقت شلون نشتري الخرائط للأسف يعني ما دورت أنا على جوجل على خرائط مجانية ما لقيت فالحل الوحيد هو إنك تشتري خرائط آه تروح المابس احنا ريجن الشرق الاوسط الشرق الاوسط اختار من اس افريكا ميدل ايست ميدل ايست عفوا هذا ميدل ايست نشوف وين نقدر نتابع هذا ميدل ايست طبعا سنجل ما بنختارها بس يحتاج 146 يورو يعني سعر خيالي بس يعني بسحبته بحكم طريقة فقط تشتري يعني خريطة ينزل لك بالتحديث هذا برنامج على حسابك وتقول له ابديت طبيعي